Yo, ey, estilo dog, maní. Ah, una más. Eh, dice. ¿Y qué quieres que te diga si todo empezó de cero? Rapeando en mi cuarto, todo era sincero. Dejé el una aparte para platicarle y mostrarle que tenía hambre de llegar muy lejos. Y nunca pararme si no escribe, no esperes que te llame. No vuelvo a enamorarme para no sufrir por nadie. Mi hermano me enseñó que ya no fuera todo viene a su tiempo Perdono la que me engañó porque no tenía cerebro Es convincente me dejó por un mantenido y feo Prefiero quedarme solo pa' quedar contento Hoy escribo para mí porque me sentía remuerto Los sueños si se cumplen solo agárrate los huevos Recuerdas tu legado el que vea a los nuevos Que hace tanta tinta que ahora ya encuentro Y me siento contento por se joda si me escribe porque me extraña y nadie es igual a mí. Si me bloqueó es porque le duele y busca <laughs> olvidarse de mí. Te dejé una huella allí, <laughs> eso lo sé. Espero verte un día para que notes lo feliz que me va sin tenerte a ti. Eso lo bello, solo sé que hice las cosas bien y dio fruto a mis sueños.